e quando que vai rolar um romance nessa série? Tipo, te, te convidar um belisco, né? Solteiro. Né? <laughs> Ai, de louco. Vou me arrumar pra cabeça. É, é. Tô vendo? É, ele não, não rola um romance? Ia ficar bacana, né, minha? Ia ficar... Uma novela mexicana. Esse <laughs> sábado, quando a gente encontrou, você tava com a nova. Tava testando. Hum. Levei até um pombo. Sério? Ah, Nossa, é. capaz. Mas ganhou da, da Audax? Oh, que legal. Não tá dando, não. moro aqui na Fazenda Basurado já há 15 anos. Então, na verdade, a ideia de montar um ambiente turístico não, não, não, não, não partiu, aconteceu, entendeu? A gente tinha como um ambiente como, como nossa chácara e tinha um chalé vazio. Aí houve uma solicitação de, de locação para passar o final de semana, o pessoal veio, alugou e contou para os amigos, os amigos vieram também, alugaram. Aí, como eu tenho mais três ambientes, na época tinha mais três, aconteceu ah, de alugar o outro também, porque era maior, o grupo de pessoas era maior, e a coisa vai se espalhando e vai acontecendo, e hoje tá, estamos aí agora com três anos de, de atividade. Falo dos Dourado porque tem muito aqui, a região aqui, ó, a nossa região se localiza aqui em São Bento do Sul, que é bastante montanhas, né, e, e vales, né, e a nossa região aqui é localizada num ambiente desse, é, em cima do morro, e lá tem os vales, então os lagos, e, e aí tem os dourados, o dourado, o dourado especificamente veio do, de uma pescaria que eu, fiz, no Mato Grosso, lá em Porto Mortinho, a gente colocou uma chalana lá, fizemos uma pescaria lá e eu peguei um dourado lá e fui amor à primeira vista e fiz uma pesquisa, uma pesquisa para ver se eles é, é, passariam o inverno. Comprei primeiro 50 unidades, coloquei no lago ali e fiquei monitorando eles. Passou o inverno, não morreu nenhum. Aí fui mais 200 no ano seguinte, no, e mais 200 no ano seguinte. Hoje estou com 1.250 dourados. E paralelo a isso, também tem o pintados, que você com pintados também, tenho 600 pintados já em fase de 8, 10, 15 tipos. Ah, o pessoal que pedala é uma galera muito bacana que tem, optaram por pedalar uma espécie de lazer e conhecimento de, de regiões novas e a, associa uma coisa à outra. 唱歌。 faz um ano e meio é e desde que eu comecei eu tô apaixonada pelo cicloturismo. Eu tinha uma amiga que pedalava, que eu sempre gostei de esporte, ela achou que eu ia me apaixonar também. E nisso eu conheci as divas do pedal e nisso a gente formou uma amizade e desde então eu pedalo direto com elas e tô adorando. Tô achando incrível a ideia, é, mostrar pro para mais pessoas o quanto o cicloturismo, o pedal ajuda a vida de todas as pessoas e a gente conhece lugares maravilhosos assim como esse. uma oportunidade incrível, porque a gente que às vezes mora tão perto não, não conhece. You fear that you'll never meet another so pure. Ain't you, ain't you, ain't you. Put your arms around me tonight. Let the music lift you up like you've never been so high. Open up your heart to me. Let the music lift you up like you've never been this deep. you feel Vamos mandar acabar, vamos mandar acabar. Vai não pelou. Nunca olhei a cavalo meu. Vai, vai, vai. Vai, vai. Pingo! Pingo! Pingo!